Sebelum menonton mohon, tekan tanda subscribe, tanda jempol dan share video ini, agar dapat info terbaru di video kami. Berbalik, dasar kampret pagi kampret mati banyak hoax nih hidupnya kebalik mikirnya kebalik sampai mati tetap terbalik dasar kampret dasar kampret guys pagi-pagi di ketemu kampret mati pasti kebanyakan hoax nih hidupnya kebalik mikirnya kebalik sampai mati tetap terbalik dasar kampret I'm I'm